Mabli Serial Jones, cadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith. Pnawn da i chi, Mabli. Pnawn da. Um, na i ofyn i chi i ddechrau te am eich ymateb chi i be gafodd i gyhoeddi'r bore yma. Wel, mae'r papur gwyn yma yn cynrychioli cam pwysig ymlaen. Um, Mae'n dangos bod y Llywodraeth erbyn hyn yn derbyn bod angen trawsnewid y system o ran addysg Gymraeg, ond really dim ond man cychwyn um, yw hyn ac o beth dyn ni'n gweld nid yw'r cynigion yn gosod targedau statudo digon cadarn sy'n mynd i gyflawni y nod mae'r Llywodraeth eisiau ei weld um, na chwaith sicrhau addysg Gymraeg i bawb yn y pen draw sydd yn amlwg be mae Cymdeithas yr Iaith eisiau gweld. Chi yn wir di cyhoeddi bil amgen heddi, beth sy'n wahanol yn fe fyddech chi'n hoffi weld? Ie, yeah, dyn ni wedi bod yn gweithio um, ar ein bylein hun sy'n gosod allan um, cynllun cyrreifaddwy clir. Um, Mae'n ffwrth gwaith gyda arbenigwyr y maes addysg ar gyfraith. A be dyn ni'n galw amdano yw gosod nod ar wyneb y ddedd bydd yn sicrhau mae'r Gymraeg ddi ddiaeth addysg yng Nghymru erbyn 2050 um, a mae hynny'n golygu byddai pob plentyn yn cael addysg cyfrwng Cymraeg ac er mwyn wneud hynny, dyn ni'n galw am symud pob ysgol um, ar hyd y categoriau ieithyddol yna dros amser um, a bod angen targedau statudol cryf ar lefel cenedlaethol a lleol dros y blynyddoedd nesaf er mwyn cyrraedd y nod, a hefyd edrych ar gynnwys targedau o ran recrwtio a fforddi'r gweithlu sydd angen arnyn ni. Wel ie, oedd Bethan yn gohebydd addysg ni'n sôn fyna am y prinder athrawon sydd na ar hyn o bryd. Fe fydde angen fwy feth o athrawon er mwyn gweithredu be hoffech chi weld yn digwydd. Pa mor ymarferol felly ydych cynlluniau chi a be fyddech chi'n hoffi gweld yn digwydd? digwydd? Wel mae popeth dyn ni'n galw amdano yn hollol, um, mae'n gyrraedd gyrraeddadwy um, os oes gen ni'r ewyllys gwleidyddol, achos dyn ni'n gosod allan cynllun um, sy'n barod i fynd, really, o ran cyflawni'r nod, um, a dyn ni wedi bod yn gwneud um, lot o waith o ran darparu'r gweithlu, a dyn ni'n galw am y prif beth sydd rili really angen a dyn ni'n poeni sydd ddim um, yng nghynlluniau'r Llywodraeth ar hyn o bryd, yw targed a statudol rili really cadarn o ran cynnyddu'r gweithlu hynny, ac edrych ar fesurau e tu hwnt i'r ddeddf ei hun um, o ran cynyddu um, cwrs hyfforddiant cychwynnol thrawon fel bod pob un darpar athro newydd yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a bod dysgu'r Gymraeg yn rhan o hyfforddiant pob athro ac edrych hefyd ar yr athrawon sydd yn y gweithlu addysg ar hyn o bryd sydd gyda sgiliau Cymraeg dyn nhw ddim yn defnyddio a helpu nhw i gloiwi a gwella i sgiliau nhw fel bod ni yn symud dros amser i sefyllfa lle mae pob athro yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond ydy hynny'n ymarferol erbyn 2050? ydy, a mae um, ein cynlluniau ni yn goffod allan y ffordd o wneud hynny, um, ond yr hyn sydd angen yw rywyllus gwleidyddol ar adnoddau gan y siodraeth ei hun er mwyn wneud hynny, a dyna pam dyn ni'n galw am dargedau i fod yn y ddedd terfynol mae'r siodraeth yn cyflwyno bydd yn sicrhau bod ni yn symud fel glad um, ar hyd y llwybr yna. Mae'r ceidwadwyr wedi ymateb, y ceidwadwyr yng Nghymru, yn dweud bod hi'n bwysig bod dewis y rhiant yn rhan o'r cynlluniau yma, achos mae'n deg dweud taw nid pob rhiant sydd yn gofyn neu sy'n deheu am addysg Gymraeg i'w plant nhw. Dwi'n credu dylwn ni wastad cychwyn o berspektif y plant, yn dyfa. A mae pob un plentyn yng Nghymru, mae'r Gymraeg yn perthyn iddyn nhw o ba cefn dyr ydyn nhw, ac mae pob un ohonyn nhw yn heiddi tyfu lan i siarad Cymraeg a chael yr holl brofiadau diwylliannol, yr holl gyfleoedd sy'n gysylltiedig â hynny. Ac ar hyn o bryd, mae gen ni system addysg sy'n methu 80 o'r plant yna sy'n gadael yr ysgol ddim yn gallu siarad Cymraeg a bydd pob un ohonyn ni wedi clywed oedolion yn dweud bod nhw'n dyfaru bod nhw erioed wedi cael y cyfle i ddysgu'r Gymraeg yn yr ysgol a dyna beth sydd angen newid a dyna beth dyn ni'n canolbwyntio arno yw hawl pob un plentyn i dyfu lan yn siarad iaith yn gwlad ni. Ond beth am y rhieni yna sy'n teimlo falle nad oes gyda nhw y sgiliau i roi'r gefnogaeth i'w plant nhw i dderbyn yr addysg yna'n Gymraeg? Wel, dwi'n credu yn amlwg mae yna weithiau um, camsyniad o ran beth yw addysg Gymraeg a A rili really y prif broblem dyn ni'n gweld yw bod lot o rieni yn credu bod eu plant nhw yn derbyn mwy o addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn eu ysgolion nhw na ma nhw. A dyn ni'n gwybod bod raglenni a chefnogaeth llawn mas na i bob riant. Um, a dyn ni'n falch o weld y mesurau sy'n cael eu cynnig yn y papur gwyn o ran sicrhau bod awdurdodau lleol yn gweithio gyda rieni hyrwyddo hybu addysg Gymraeg, ond yn y bôn, mae rhaid i ni gychwyn o safbwynt y plentyn a beth sydd ore i bob plentyn a hawl pob un plentyn yn y lad yma i dyfu lan i siarad Cymraeg. Ymgynghoriad ar y bil yma nawr, i chi yn ei groesawu fe a gweddau ohono fe, fyddech chi'n hapus gweld hwn yn cael ei basio te ac yn dod yn ddeddf erbyn diwedd y tymor syneddol? Wel, mae papur gwyn jyst y cam cyntaf yn y broses ddeddi yn amlwg a dyn ni yn gweld um, bod hyn yn cynrychioli um, cam mawr ymlaen, ond dyn ni eisiau gweld lot mwy. A'r gwir yw, os mae'r Llywodraeth yn dweud mae beth maen nhw moyn yw i bob plentyn gadael yr ysgol yn siarad Cymraeg, a tyw dyna'r nod, yr unig ffordd o wneud hynny yw troi addysg cyfrwng Cymraeg i bawb. Dyna beth sy'n cynhyrchu siaradwyr Cymraeg a Saesneg yn rigol a hyderus, a felly dyna beth dyn ni eisiau gweld yw bod nod ar wyneb y ddedd i symud tuag at addysg cyfrwng, addysg cyfrwng Cymraeg i bawb erbyn i gen 50. Felly byddwn ni'n parhau bwyso, yn dyn ni'n gobeithio bydd y Llywodraeth a Cymru yn agored i rand o'n ystod y broses ddeddi yma, ond yn sicr, um, dyn ni eisiau gweld rhywbeth gyda lot mwy o chelgais a lot mwy o dargedau strategol cadar. Pa mor ffyddiog ydych chi te? Achos mae Mark Drigford wedi dweud yn y gorffennol nôl y mis rhagfyr taw falle nid dyna oedd yr ateb addysg Gymraeg i bawb. Wel, dyn ni'n ffyddiog um, byddwn ni'n gallu cael lot mwy o ddylanwad, achos dwi'n credu bod y cynigion dyn ni'n gweld um, fan hyn heddi yn dangos faint o ddylanwad mae Cymdeithas yr Iaith wedi cael dros y blynyddoedd diwetha yn, yn trafod yn agored um, ac yn cynnig syniadau um, i'r Llywodraeth a'r pleidiau eraill. Um, felly, fel ni'n dweud, um, cam cyntaf yw hyn yn y broses sefydlu, a dyn ni'n um, ni ffyddiog bod modd gwell ar cynigion. Um, ond y peth yw, os mae'r nod um, gan y Llywodraeth, fel maen nhw'n dweud yn un, yw bod pob plentyn yn gadael yr ysgol yn siarad Cymraeg yn hyderus, mae'r holl dystiolau sydd gen ni yng Nghymru a mewn gwledydd eraill yn dangos mai trwy addysg cyfrwng Cymraeg mae'n neud hynny ac mae angen y Llywodraeth derbyn um, bod angen symud lot pellach a lot mwy cyflym os ydym ni'n mynd i gyrraedd y nod.